Il y a toujours eu plein de gens autour de moi qui voulaient profiter de mon génie. Ils avaient toutes sortes de motivations et ce n'était pas toujours dans mon intérêt. Certains voulaient se faire de l'argent grâce à moi, d'autres devenir des associés sans rien offrir à la base. Et tant d'autres par croire que c'était pour de bon et que pour une fois, j'aurais raison. Mais l'ennui avec ce système, c'est qu'il favorise les extrêmes. On dit que sous le centimètre se définit la vermine. C'est à coup de tiag et de pelle qu'on les extermine. Maquillés sous une feuille d'or se cache le cœur fond, les nids, les fleurs de ceux qui triment sous la trame. Oh mais tu étais car oh mais non, tu oh, mais Obéiras-tu, obéiras-tu oh, Je vois qu'à travers les espaces, le temps qui court tourne en rond. Il se peut qu'après tout la trace ne soit qu'un un papillon. Je sais qu'à présent que je vois les illuminés s'endormir comme des souches au fond du bois dont ils ne pourront jamais sortir. Tous les jours, ma petite amie s'habille comme le sacrée salope. À chaque fois, je lui demande pourquoi, et toujours elle me répond Mais c'est pour toi, mon chéri. pas besoin de ces subterfuges, mais mon elle me taloche, elle me répond avec assurance qu'elle me tous vous rendre jaloux. Qu'en dites-vous N'est-ce pas chou Je la soupçonne d'être vorace comme un pirate ou un rapace, mais ne vous bercez pas de ses charmes, n'y croyez pas, elle fera pareil avec vous. Ce qui l'importe, ce n'est pas tant que vous sentiments, c'est plutôt l'épaisseur du portefeuille rempli de votre argent. Quand elle s'allonge sur moi, je n'y pense plus du tout. Elle me fait de tels massages, mais où donc a-t-elle appris ça Quand elle se frotte à moi, je deviens moins qu'un agneau. De tout ce que je peux dire sur elle dans ces moments-là, j'oublie tout. Je sais qu'à présent que je vois les illuminés s'endormir comme des souches au fond du bois dont ils ne pourront jamais sortir.